गुड मॉर्निंग गाइस आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि पूरे शादी जिस दिन तक शादी है उस दिन तक ऐसे ही मौसम रहे धूप भी ना रहे और हवा चलती रहे बारिश ना हो लेकिन सब पोपट हो जाता है तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा माहौल है घर पे और आपसे एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे आपसे मिलते रहेंगे और अभी आज का प्लान है कि पापा के साथ चाय ऊपर छत पर पीना है मौसम बहुत अच्छा है मौसम का मज़ा लेते हुए तो बाय बाय देखिए अभी ये इनका कल तबीयत ख़राब था फेस दिखाओ भाई दीदी फेस ये कल इनका तबीयत ख़राब था और देखिए ये आइसक्रीम खा रही हैं पेट में गर्मी था पेट ठंडा करने के लिए आइसक्रीम खा रही हाँ कल पेट में गर्मी था यहाँ आपको अंधेरा लग रहा होगा ये भैया का हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है तो भैया इसलिए ऐसे हैं डी आई वाई करके बैठी हुई हूँ ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में बट कोई बात नहीं मैनेज कर लीजिएगा I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch you दाढ़ी वाला खाया है दाढ़ी बनाया हमने अच्छे लग रहे हैं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 हां वो फ्रेंड के साथ थी फोटो किसका तुम कौन हो हैं हाँ? गंदू हो तुम्हारा नाम क्या है हैं हाँ? हाँ? हैं ऋषि नाम है देखो कितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो कहाँ है फिक्स कर दिया अपने आप लड़की मिल जाएगी गाइस तो अभी ये देखिए ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ और ये भैया से लगवा रही हूँ भैया आप आपसे अगर मेहंदी लगवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे हाँ, गोरखपुर में कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ओके हाँ, ये काफ़ी अच्छा लगाता है गाइस आज है निमो का birthday happy birthday to him और ये देखिए डेकोरेशन ये सब हेलो बोलो सब लोग ये happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear नीमे हैप्पी बर्थडे टू यू अरे गाइस एक दिक्कत हो गया हैप्पी बर्थडे का स्टैंड गायब है हैप्पी बर्थडे का स्टैंड पॉकेट में क्या कर रहा है हैप्पी बर्थडे का स्टैंड लाओ हैप्पी बर्थडे का स्टैंड लाओ हैप्पी हाँ, बर्थडे हाँ। का कोई स्टैंड नहीं ना ये हैप्पी बर्थडे का स्टैंड है हैप्पी बर्थडे का स्टैंड ही गायब है but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं बाय बाय गुड नाइट